მას ყოფილმა პრეზიდენტმა უკვე ასე შეიძლება ითქვას, გააკეთა არჩევანი, არჩევანი ჩემი აზრით, არ ვიცი, პოლიტიკოსისთვის არც უთხრათ сахарბიროთ. მან თავისი გზა აირჩია, ჩვენ ქვეყანაში გაცილებით მეტი საფიქრავლი გვაქვს და სადარდებელი გვაქვს და გასაკეთებელი გვაქვს, ამიტომ ჩვენ გავაგზავნებთ ქვეყნის პროგრესკენ სვას.